कांग्रेस पार्टी के लिए एक बुरी खबर आ रही है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का इक्यासी साल की उम्र में निधन हो गया है बताया जा रहा है कि वह काफी समय से बीमार चल रही थी जिसके चलते हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी और वर्तमान में दिल्ली की कांग्रेस अध्यक्ष भी थी दिल्ली में लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाली शीला दीक्षित को कॉलेज के जमाने से ही राजनीति में दिलचस्पी थी छात्र राजनीति में भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी पंजाब के कपूरथला में जन्मी शीला की schooling Jesus and Mary school में हुई फिर यही कॉलेज की पढ़ाई की कांग्रेस के दिग्गज नेता उमाशंकर दीक्षित के अफसर बेटे विनोद दीक्षित से शीला की शादी हुई ससुर उमाशंकर दीक्षित कांग्रेस के दिग्गज नेता थे उनका शीला पर गहरा असर था उनकी हर बारीकी को करीब से देखती थी ससुर ने भी यह बात समझ ली कि शीला को राजनीति पसंद है उन्होंने धीरे धीरे शीला को गुर सिखाना शुरू कर दिया फिर वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि शीला को परिवार की विरासत संभालना पड़ी ट्रेन में सफर करते वक्त पति का हार्ट अटैक से निधन हो गया फिर उन्नीस में ससुर के निधन के बाद उन्होंने ही राजनीति संभाल ली थी उन्नीस में पहली बार कन्नौज से चुनाव लड़ा लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची। गांधी परिवार की हमेशा से करीबी रही राजीव गांधी कैबिनेट में उन्हें संसदीय कार्य मंत्री के रूप में जगह मिली बाद में उन्हें राज्य मंत्री भी बना दिया गया सोनिया गांधी के सत्ता संभालने के बाद भी उन्हें पूरी तवज्जो दी गई। उन्नीस में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया इसी साल पूर्वी दिल्ली से उन्हें मैदान में उतारा गया यहाँ शीला के दम पर कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया यह सफर शानदार चल रहा था फिर आम आदमी पार्टी वजूद में आई और शीला की सत्ता जाती रही 2013 के बाद से वह हाशिए पर चल रही थी पिछले दिनों उन्हें दोबारा मुख्य धारा से जोड़ा गया 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शीला को दोबारा कांग्रेस की कमान सौंपी दी गई शीला को कांग्रेस के उन चंद नेताओं में गिना जाता है जिन्होंने पार्टी का साथ मुश्किल वक्त में दिया है गांधी परिवार की करीबी भी रही है दिल्ली में बेहतरीन काम के लिए उन्हें जाना जाता है राजनीतिक जानकारों का मानना यह है शीला दीक्षित जब चुनाव हारी थी तो वह एक विरोधी लहर का शिकार हुई थी ऐसा नहीं था कि उनके काम में कोई कमी थी या जनता उनसे नाराज थी मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी उन्हें जनता का प्यार मिलता रहा शीला दीक्षित को एक मंजी हुई राजनेता के रूप में जाना जाता रहा है दिल्ली के पत्रकार नितिन यादव ने एक वाक्य शेयर किया है उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले हमें किसी काम से शीला दीक्षित से मिलने जाना था हम घर पहुंचे तो वह नहीं थी उनकी बेटी लतिका से मुलाकात हुई हमारे कागजों में थोड़ी सी गलती थी इससे भड़क कर लतिका ने